Hola. Bueno, ya nos vamos de Kigali, nos vamos para Kabali porque vamos a tratar de hacer el trekking de gorilas, hacerlo solo sin agencia, porque sale más económico. Con agencia te cobran 1.800 dólares por persona. Si tú lo haces solo, pues obviamente te sale 600 eh, dólares que vale la entrada. Hay que pagar para ver a los gorilas, entonces vamos a tratar de hacerlo Incluida un guía. Exacto y no es en Ruanda, sino Uganda. Entonces vamos otra vez al país que estábamos antes. Pero es muy cerquita porque es a una hora y media que queda. vamos a tratar de hacerlo, les vamos a contar si lo podemos hacer así. Así es. Bueno, una cosa que es importante, aquí el bus se va cuando se llena, antes no. Entonces, en este momento tenemos cuatro personas, faltan tres. Puede ser una hora, puede ser dos horas, puede ser mediodía, pero es como funciona así. Si quiere un rápido, le dicen que pague todo. Obviamente nosotros somos mochileros, tenemos un presupuesto, no podemos hacer eso. Es para que sepan eso. Esto costó dos dólares y medio por persona eh, hasta la frontera. Ahí nos bajamos, nos hacen el, pasaporte, o sea, la entrada del otro país que es Uganda, y de ahí toca buscar otro eh, taxista o una cosita de estas allá que puede ser, no sé, eh, media hora para llegar donde están supuestamente los gorilas. Miren la forma como cargan a los niños en la espalda con un trapo. Aquí no utilizan coches, aquí cargan a los bebés así. Miren. Miren al niño que está ahí. <laughs> Ah. Bueno amigos, estamos aquí en Cabali, eh, Cavalli, vamos a manejar tres horas un, un parque natural eh, donde básicamente Vamos a ver los gorilas de montaña. Acampamos ahí, mañana también y el 28, o sea, en dos días, vamos básicamente ver gorilas de montaña. O sea, es un parque natural donde básicamente hay la mitad de los gorilas del mundo. Que del mundo, o sea, no hay más. Y básicamente, eh, básicamente vamos en un grupo de ocho personas diarias, no dejan sacar más. O sea, es muy, muy escaso que la gente pueda ver eso. Ese parque está en frontera con el Congo, Berunga, se llama el parque de allá, y también la Ruanda. O sea, los tres países se, dividen en la, en la frontera y están todos los gorilas del planeta allá. Aquí en Uganda está la mitad de eso. Estoy muy contento por hacer eso. ¡Yupi! ¡Yo también! ¡Yo quería eso! Entonces él dice que básicamente vamos ahí, la parte de Uganda, donde contiene frontera con Congo, obviamente ya vimos en varios videos que el Congo es un poco peligroso, entonces ahí no se puede ir. Ruanda es doble de precio, entonces es muy complicado y dice que ahí viven todos los gorilas del planeta en esos tres países, que en una época había unas tribus que vivían, pero ya no vivan ahí, que no dejaron que vivieran ya para no dañar más los gorilas. En un censo de hace 12 años, que en los censos no lo pueden hacer obviamente todos los días, del mundo hay 800... ¿Gorilas? 880 y... Pucho. Algo, o sea, no, menos de mil eh, gorilas, gorilas del mundo queda. Entonces esto es totalmente un momento divino en mi vida. Que hay dos tipos de gorilas, que hay unos que no son amables y no les gusta la gente y hay gente que está totalmente acostumbrado a verlos y eso es lo que vamos a ver, que no, no es peligroso y nos puede, puede perfectamente socializarse con ellos. Básicamente están libres en su anestesia, tranquilos, no es un zoológico, no hay mm. eh, jaulas, nada de eso, por eso están tranquilos y felices. Bueno, entonces ya nos vamos eh, para el parque que se llama Impenetrable Parque Windy. Si ustedes quieren acampar, y eh, vale 10 dólares por persona. Nosotros, como ya les había dicho, trajimos... Eh, por persona el transporte para llegar allá. O sea, son 650 por persona más lo que vale la, estadía si se quieren quedar en la, el hotel de allá o si quieren acampar. Nosotros vamos a acampar. eso que ven allá es Bueno, como pueden ver, estamos en un camino destapado, no sé qué tanto se ve. Me disculpan, pero está, estamos muy, muy escurridos aquí en la camioneta. Ah, entonces ya salimos de la carretera y creo que aquí son como dos horas destapada llegando a, Windy. Aquí está Marga de atrás, el señor y mi, su, su <laughs> Entonces pues ahí vamos. Si ven algo, se ve, yo sé que se ve poquito pero Estamos en una carretera llena de una subida. Bueno amigos, llegamos después de casi tres horas de camino. Estamos afuera del, parque Bindi. Vamos a ver los gorilas. Como les dije, en dos días tenemos el permiso para eso. Eh, acapamos, es lo más barato, a 10 dólares por persona anoche. noche y bueno, temperatura 15 grados, mucho más frío para África. Sí, llovió, hoy llovió toda la tarde. Bueno, muy contentos y bueno, gracias por vernos, nos vemos pronto. No se les olvide suscribirse. Ok, chao. Chao.